qani o'zbekistonliklarda ahvol bular konsulda ishlaydimi a bironta o'zbekka qaramayapti atrofiga turk polislarini yig'ib olib faqat tanishlarini olyapti faqat tanishlarini katta homlalar nima bo'ladi bular odali emas bular ey katta homlalar nima bo'ladi dolzab mavzu charter reyslar ortiq faqatgina tanish bilishga berilyapti charter reyslarga faqatgina tanish bilish bilet ola bilyapti homilador va qiylanayotgan yoshi katta keksalar charter reysga olmasdan qolib ketyapti ushbu videoni oxirigacha ko'ring aziz yurtdoshlar boshqa vatandoshlarimiz ko'rishi uchun va aynan sizni meni muammoyimiz hal bo'lishi uchun ushbu videoga muborak oyda sizdan atiga bir dona like so'rayman kim uchun oddiy bosish kim uchundir bu katta yordam bo'ladi o'ylaymanki ushbu videoga like bosdingiz va ushbu videoda podelitsa qildingiz demak boshlaymiz Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz ayni onda Max Madif kanaldasiz va sizlar bilan men Muhammadjon Madif. Qaysi ma'noda sizga yordam bera olsam, juda ham xursand bo'laman. Aziz yurtdoshlar, videoda boshida bilasizlar, like so'radim. Agar bosgan bo'lsangiz, kattakon rahmat, Xudo rozi bo'lsin. Kommentariy qismiga o'z fikringizni qoldiringlar. E, sababi aytganimdek, siz bilan men o'zimiz muammomizni hal qila olamiz, boshqasi hal qilib bera olmaydi. Va aziz yurtdoshlar, e, yordam bo'layotgani haqida mavzu bo'ladi bu videoda. kartreslar xullas va hokazo va hokazo va hokazo bugun sizlarga bir qancha videolar bor hozir birin ketin o'sha videolarni qo'yib beraman dast avval yordam e, videosiga o'tamiz aziz yurtdoshlar eslatib o'taman e, istanbuldan to'g'risi unaqa sms yoki e, nima deydi ma'lumotlar kelmayapti Ankarada endi bu videoda bilaman butun dunyo ko'ryapti. Butun dunyo uchun ham ma'lumotlar bor albatta. Ankarada yordam berilyapti. O'zbekiston elchixonasida faqat qachon qachonligini aniq bilmayman, ya'ni demoqchi bo'lgan har kuni emas albatta. Hozir sizlarga bir qancha video va rasmlar qo'yib joylayman. O'zingizlar isvoti bo'lasizlar. Marhamat. tarqalib turinglar tarqalib ey bir metr bir metr sotsial masofa bir metr bir metr Endi aziz yurtdoshlar, bu albatta yordam videosi edi. Rossiyada ham bo'lyaptimi deydiganlar uchun aytganda kommentariyga qarasanglar, silka bor, o'sha silkadan Rossiyaga ham yordam bo'lyapti. O'sha silka orqali ko'rib e, bilishinglar mumkin. Faqatgina obuna bo'lsanglar chiqadi xolos. Charter reyslarga kelamiz. Aziz yurtdoshlar, dastavval videoda boshidagi videodan sizlarga e, to'liq qismini qo'yib beraman. O'zingizlar birinchi ko'ringlar. Undan keyin albatta muhokamaga o'tamiz. Marhamat. ketdi bo'ldi bo'ldi bo'ldi ketdi xudodan topsin ilohim xudoni xudovandi xudodan topsin ko'ruvlar sholmalarni olib ketayotibdi qara jahongir aka <laughs> ey jahongir aka qarab qo'ymadingiz a ey jahongir aka nodira nodira yangiga ham to'laveradi yangi to'laveradi mana o'zbekistonliklarda ahvol bular konsulda ishlaydimi a bironta o'zbekka qaramayapti atrofiga turk polislarini yig'ib olib faqat tanishlarini olyapti faqat tanishlarini katta homlalar nima bo'ladi ahvolini qarang bular odam emas bular Men katta homilada nima bo'lmaganman. Sekin baqirgan. Bermaydi durdur qaytib qo'ymasingni. Beradi. Katta homilada ham borku. Jahongir aka. Telefoni bormi? Yo Jahongir aka. Yo Jahongir aka. odam emas bular odam qaramayapti mana yig'layapti bitta kommunizm ko'rsatdi odam emas bular ko'pchilik menga murojaat qildi ayniqsa yoshi katta ayollar ya'ni umuman yosh katta endi qari desam qo'pol bo'lib ketadi va albatta homilador ayollar o'zbek ayollari deyarli e, bilmayman ushbu charterda ketganlar juda ham yoshlar ketgan juda ham yosh e, umuman tanish bilish, xullas o'zingizlar videoda hozir ko'rdinglar nima bo'lganini. Endi Sizlarga hozir yana bitta video qo'yib beraman. Bitta akamiz Telegramdan o'sha gruppaga tashlagan videosini menga yuborishdi. Keyin sizlarga yana o'sha videoda tushuntirib beraman. Nimaga, nima gap o'zi hammasini. Marhamat. Iskandar. Yo, hoji akalarga salom ayting, ha. Men ketyapman. qolganlarga ham mana qizlar yonimda ikkovsi ham zumrad mabtush zalatoy ham shu yerda bu chakallar orada iskanda yani soat beshda kelib olishibdi bizni tentratishyaptida aeroportda ekansizlar <laughs> o'zi to'qqizga yaqin keldiku <laughs> bo'pti salom ayting hammaga chakallar man bilan hammasi shu yerda Xabaringlar bo'lsa, Istanbulga charter reys keldi kuni kecha. Ushbu charter reys orqali mana videoda ham ko'rdinglar, ko'plab ketganlar deyarli 80-90 foiz tanish bilish bo'lgan albatta bu o'zim istanbulda bo'lmaganim uchun men kelgan xabarlar o'sha yerda ketolmaganlar yozyapti endi bu 100 foiz hammasi tanish bilish deb aytolmayman nimaga desanglar hozir sababini ham tushuntirib o'taman isboti bor albatta hamma yoqda va qachon yana istanbulga dehliga hindistonga keladi deganlar bor rossiyaga xullas hammasini mana rasmidan ko'rishinglar mumkin rasmini ham ko'rsatib qo'yaman sizlarga qayer qayerga keladi birinchi birinchi e, ikkitadan keladi degan edi hozir endi bittadan deb ro'yxat chiqdi ya'ni обновить bo'ldi nimaga unday bo'ldi o'zim ham bilmayman shaxsan men ikkitadanligini ko'rgan edim endi ayni onda bitta bo'lib qoldi reyslar e, bilmayman u kimni muammosi e, nima bo'ldi xullas bu narsaga hali beri javob topolmadim Haqiqatan aytganda e, o'sha kecha ketgan, kuni kecha ketgan samolyotda, charter reysda deyarli tanish bilish bo'lib ketgan. O'sha videodagi soqolli akani ko'rdinglar, undan tashqari o'sha yerdagi e, o'tirgan qizlarni, bolalarni ko'rdinglar. Bular kim deydigan bo'lsanglar, bular bitta kargo shirkati. O'sha kargoda bu qaysi kargo deydiganlarga ham eslatib o'taman. Bu aynan e, Istanbulda xabaringlar bo'lsa, yordam berildi o'zbek qiylanib qolganlarga. Aynan bularga o'sha elchixona tashlab bergan yoki bularga pulini bergan, bular tarqatib berdi o'shani. Aynan shular ekanligini menga xabar berishdi to'g'risini aytaman o'zim tanimayman o'zim ko'rganim yo'q chunki men ankaradaman istanbuldagilar xabar berdi aynan o'sha kargolar kargochilar bular o'sha o'zbek elchixonasi bilan birgalikda yordam qilgan ya'ni o'zbek elchixonasi moddiy tarafdan pul ajratgan bular tarqatgan o'zbeklarga bitta bitta albatta bu yerda tanish bilish bo'ldi deb e, deyarli juda ko'pchilik e, xafa bo'ldi nimaga deydigan bo'lsanglar haqiqatdan aytaman ikki xat homilador ayollar qolib ketdi yosh yosh qirchillama bo'lib turgan, hattoki puli bor, ishlab yurgan o'zbek aketni yana bo'lsa e, guruhpada ham yozyapti, ko'ryapsizlar. E, Ismoil aka, Iskandar aka, siz ham 21da birga uje kelsanglar, kerak ishlaringizda xalqi bo'lib. A bu yerdagi qora xalq qolib ketyapti. Bu videoni ko'rib juda ham jahlim chiqdi. Sababi haqiqatan aytaman, nohaqli bo'lyapti. Endi faqatgina shundaymi, faqatgina ham deydigan bo'lsalar, Hindistondan ham xabar keldi. Hindistondan ham homilador ayollar yozyapti menga. Hindistonda ham xuddi shunday bo'lyapti. Yosh-yosh gench e, qirchilama qizlarni jo'natyapti, ma'da homiladorlar qolib ketib qolyapti. E, to'g'ri, homilador ayoldan foyda yoq bularga. Yosh-yosh e, tanish bilish qilib jo'natib yuboryapti. Lekin bularni ham haqqini yeyishim kerak emas. E, Hindistondan ham e, masalan men tanishlarim bor edi, u yerda murojaat qilib yig'layotganlar, ularni olib ketdi. Ya'ni faqatgina tanishni olib bu yerdagi xalq xalq qolib ketyapti degan emas. tanish bilish bo'lmaganlarni ham olib ketyapti. Endi ro'yxatga qaraganmi, qanday ro'yxat tuzilgan bu narsani hech kim bilmaydi, hech kimga bir xabarini yetkazishgan yo'q. Na ommaga ko'rsatishdi, na blogerlarga olib chiqib, mana xabar, minne minne minne minne qilib jo'natyapmiz deb hech kimga hech narsa deyishgan yo'q. O'zlari xohlaganini qilyapti. Bu yerda xor bo'layotgan, bu yerda qiynayotgan o'zbeklar. Xo'p, bo'pti o'zbeklarni tanish bilish bo'layotgan bo'lsa, bo'lmasam bu yerda o'zbek vatandoshlarga Istanbulda qiynayotganlarga yordam beringlar. karantin deb turib elchixonalar eshiklarini yopib olgan, bari murojaat menga kelib yotibdi. Baqirgan ham menga bo'lyapti, do'qigan ham menga bo'lyapti, xafa bo'lgan ham, yig'lagan ham menga kelyapti. Men ham oddiy bir o'zbek fuqarosiman, aynan o'sha o'zbeklar ichida yuradigan, qo'limdan kelgani aziz yurtdoshlar sizlarga bir undan eshitgan ma'lumotimni sizlarga yetkazish, bundan eshitgan ma'lumotimni sizlarga yetkazish. Meni ham qo'limdan hech narsa kelmayapti. Chunki men oddiy fuqaroman. U yerga men to'g'ridan to'g'ri kelin uka deb olishmaydi. Sababi O'zbekistonda blogerlarni bilasizlar, hurmati bor, bu yerda blogerlarning hurmati yo'q. E, to'g'ri, hammaga ham, hamma joyda ham emas albatta. E, masalan, ishlayotganlar bor, haqqini yemayman. Masalan, mana hozir ko'rdinglar videoda boshda Ankara elchixonasidan lavha joyladim. O'zbek vatandoshlarimiz haqiqatan minnatdor bo'ldi. Borib yordam puli, yordam puli bo'lganda o'sha BIMdan karta berilyapti 100 liradan kishi boshiga o'sha narsani olib ketishyapti. Endi e, bu narsada ham menimcha e, bitta narsaga ahamiyat berdim. Taksida kelib ham olib ketayotgan bor. O'zi taksiga borish ham o'zi 200 liraga yozadi u yerga. kecha kelib, yana bugun ham kelib, ertaga ham keladigan ham bor, o'sha 3-4 marta borib, ochko'zlik qilayotgan ham bor albatta. Endi faqatgina xalq to'g'ri, bular noto'g'ri deyish ham noto'g'ri. No, lekin charter desa keladigan bo'lsa, haqiqatdan aytganda Istanbuldagi elchixona o'z zimmasini vaqtida va to'g'ri bajarmayapti. Mana o'zingizlar video isboti bo'ldinglar. U yog'ini bilmadim. To'g'risi men u yerda bo'lmaganim uchun to'liq ma'lumot bera olmayman. Kim haq, kim nohaq. Shu agar sizlarni qiziqtirayotgan ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, sizlarni qiziqtirayotgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol boringlar. Кетте болду. Сыйлы ойын. Болду, болду, кетте. Удодан топ сыйлы ойын. Удону кудоганды удодан топсун. Көрүп эле шонкалан алып кетип отурупту, кара. jahongir aka voy jahongir aka qarab qo'ymadingiz a voy jahongir aka nodira nodira yangiga ham pul o'radi deding yangi pul o'radi deding mana o'zbekistonliklarda ahvol bular konsulda ishlaydimi a bironta o'zbekka qaramayapti atrofiga turk polislarini yig'ib olib faqat tanishlarini olyapti faqat tanishlarini katta homlalar nima bo'ladi ahvolni qara bular odam emas bular सिक्किम बा कर गया फिर मैं तो दूर दूर कर तो घूमा सिर में कैसा होमला लाया बोल तो हम रखे वो तो हम रखे वो तो हम रखे odammas bular odammas quloq solmayapti qaramayapti mana yig'layapti bitta komingdan ko'rsatdim odammas bular hali kasal iskandar yo akalarga salom ayting ha man ketyapman qolganlarga ham mana qizlar yonimda ikkovsi ham tush zalatoy ham shu yerda chakallar orada iskanda ya'ni soat 5 da kelib olishibdi biza tentratishyaptida aeroportda o'z o'zi ga yaqin keldik-ku. <laughs> bo'pti salom ayting hammaga chakallar men bilan hammasi shu yerda tarqalib turinglar tarqalib ey bir metr bir metr sotsial masofa bir metr bir metr sotsial masofa yo aytdim ro'yxatda yo'qlik ketaveradi nima vaqt yo'q nima bu besh kishi bitta joydamiz yo'q qani ular o'zi kesin man orqada orqada kesin o'zi kesuvchi ochiqlik bilan kesin qani orqada ikki kishi